today we are here in Bologna to do this shamrock meeting and look what I found. So we have our packs and we are finishing the questions for the activities then we will go to meet our group of people. Oh, chi sei, chi sei la, la, la, la, la nelle strade? No, io no. È bellissimo Oddio no, Mi dicono di chiederti se sei sposata. Sono sposata. Sì, sì. Sì, sì. sì, sì. sì sposata. Sì, sì. Sì, sì. All'inno. Chi? Sì. Aileen. No. Ah. No, Mary. Ah, Mary. Dopo, dopo. Eh, L'hanno detto, l'hanno detto. detto. Troppo fa. Dai, aiuta secondo Stai me. Ok, sono ah, figo? No. no. Ok. No. Dipende. <laughs> No. figo no, non è la risposta no, adatta no, Ha detto che non ha l'ombrello, quindi non è figo. Quindi non, non, non è figo. Quindi non è figo. <laughs> Però ci sta anche questa È un criminale? È un criminale? No. no. Allora, questo qui era... No, è lo stesso. Tutti e tre. Sì, sì, tutti e tre. Sì. Ma, ma sono tutti e tre? No, patate sì. non si mangia. Ci mettiamo, ci mettiamo. No, ci abbiamo... La volevo però questa più carina. Fate vedere il signorino. Eh, è fantastico. Fantastico. Ma la faccia era stupenda. Are you smoking? <laughs> Microfono. Metteteli pure a parte. Ah, scusa, apriteli pure che magari... È mio. Ma se li mettevate qua non vi chinavate per terra, stavate più comodi. Ah, no, no, So they are signing the um, posters ah, and now we continue with the games and Hi. Salve, sono Eva, una pagina che si chiama FGP Fangirl Pazze. La, suddetta ragazza mi ha dato tutto il suo link, sul link sull'iscrizione. Jack! Ciao amore! Ciao! <laughs> <laughs> Ciao! Cos'è? Cos'è? Cos'è? Ciao! Fantaghost! Sì, quello che è Fanta Sherlock. Tipo no, And here we have bookmarks. Veri! No, no. C'è un clima più favorevole eh, ma questa non ha le opzioni. No, però è facile, dai. Come si chiama l'evento astronomico del dipinto? Eh, ma... Dai. Dai! Come dai? Dai! dai. Ah, beh, no, sì, sì, sì. sì. Eh, eh. eh, però non so scrivere. Vabbè. Quello che c'è nel quadro di Vermeer. Eh, esatto, però presente qual è, ma non ho presente quello del... Non mi ricordo il nome. Cioè... Io me la ricordo perché eh, sono nella parodia. C'è una del Sara che la suggerisci pure. Questo se non lo sai... 42 e 44. Cos'era la domanda? Il numero civico di Irene. Ah, ok. Eh, 42 o 44? Ok, vediamo Cula. Cula. Pesate alla casa, la culo proprio. Eh, stavo vai. pensando. Non fare la telefonata da casa, eh? Eh beh, vabbè. 221 no. No. Beh, però allora se si considera un petto doveva puntare. <laughs> A. 1, cioè. Vabbè. Margaret. 2. Ah. Churchill. 3. Maggie. Aspetta. Però... Eh. eh. <laughs> <laughs> Zoom! Poi, questa è facilissima. Il nome del coniglietto di Cri Christy ah, Tippleton. Like a fairy! No! No! No! La sera diamo i compiti a casa, eh! Sì. Di voci di tutte le puntate vieni qua, vieni qua. Non so. Like a fairy! Adesso l'ho scritto da casa. Cosa vuol dire? Io che sono sociale che devo fare un personaggio che... Cioè, vedi tipo ciao, piacere. Piacere? Ehi! lo chiama o vi succede qualcosa che dovete scappare e le strade viene a chiamare me fai pinta di stare andando via così. Abbiamo degli altri ah. morti, devo andare. Oh, ah. è partito il treno in ritardo di me. Io vado a sistemare la pausa. <laughs> Lei è l'unica. Eh, bond, volo, bond, Coventry. 007. 007, 007. E... e poi devi dare il, premio alla prima classificata. Alla prima classificata. Allora di book eh, di Sherlock. Wow! Oh! Ciao Vicky! Ciao poveri! Posa col premio. Che bello che non è wow. Ehi Molly! Ehi Molly! Ehi Molly! <laughs> Va bene, dai, facciamo un video. di Contenta del premio? Bellissimo! Bene. So now we finished the uh, meeting and we are going home. Well, actually, they are going home. I'm going to wait my friends to go in pub. <laughs> I have a thermos. I termosifon. a Termos. Sì, ho capito, ho capito. Ma che cazzo? Non ha Bastarda! Finally, I'm in my car. I'm going home and I leave you with this letter from Letters Live read by Benedict Cumberbatch, which is a huge and amazing motivational message. I hope you will enjoy it and I hope you enjoy this video and see you next week. Bye! Learn to say fuck you to the world every once in a while. You have every right to. Just stop thinking, worrying, looking over your shoulder, wondering, doubting, fearing, hurting hoping for some easy way out. Struggling, grasping, confusing, itching, scratching, mumbling, bumbling, grumbling, humbling, stumbling, numbling, rambling, gambling, tumbling, scumbling, scrambling, hitching, hatching, bitching, moaning, groaning, honing, boning, horse shitting, hair splitting, nitpicking, prickling, nose sticking, ass gouging, eyeball poking, finger pointing, alleyway sneaking, long waiting, small stepping, evil eyeing, back scratching, searching, perching, besmirching, grinding, grinding, grinding away at yourself. Stop it and just do! Who's your favorite male character? Uh, I don't want to be obvious and say Sherlock, so I will say Minecraft. Uh, we have a Sherlock and it's amazing. I met two girls that I uh, met online